alaykum aziz farhodjon to'rining obunachilarman do'stlar makkaga dari berish makka do'stlar makkaga qurtali qurtning darsini beryapti do'stlar mana vitamin mana do'stlar qani bitta layklarni bosinglar do'stlar mana bir oy vosita bir bir ikki kun bir hafta ichida makka chiqib topdim do'stlar dari beryapti qani makkaga qiziqqanlar mana ekinga qiziqqanlar dehqonchilikni dehqonga qiziqqanlar bo'ldi ham tanlakni bosinglar farhodjon tv kanaliga obuna bo'linglar do'stlar mana makkaga darib do'stlar bitta vaqtni bosinglar farhodjon tv kanaliga obuna bo'linglar ha do'stlar qani layk sizlardan dasturiy do'stlar Qahrajon TV kanaliga obuna bo'ling do'stlar. Sizlar uchun mana dehqonga qiziqqanlaringiz uchun mana bitta yonga qilib do'stlar. Şey mana şey do'stlar 25 litrga mana mana shu daridan ekan mana ko'ryapsizmi do'stlar? NGO mana do'stlar. Mana shu daridan Makkaga kelyapti. Mana mana. Mana. Hayvalatlarni rasmlari ekan, qurt, velosipedga shunaqa narsalar uchun ekan do'stlar uni antadan nayni bosib farhodjon eh. tv kanaliga obuna bo'linglar do'stlar mana do'stim akani qush quriyibdi mana qurtni qarang qanday bargini yeydi Dostlar do'stlar Makkayi. Ko'rasizlarmi do'stlar? Bittadan like ni da Farhodjon TV kanaliga obuna da do'stlar. dastgiriy ashyo peshoviy azmoylik mana do'stlar pagoda bugün chang do'stlar mana qarang chang bo'lyapti ikki kundan beri chang pagoda ob havo buzuq mana ko'rasizlarmi ob havo buzuq chang hamma joy mana makkalarga vitamin sevyapmiz mana vitamin do'stlar ko'rt chigirtkalar uchun ekan do'stlar mana barglarni ko'rlaringiz yeb qo'yadi dar acá vitamin doğru vitamin də istəyirəm və aparatı aparatı benzin qatı benzin belə şəkil e aparatından darib edirsiniz. Sanın Dostlar bittadan like'ını basingizlar. Farhodjon TV kanaliga obuna bo'lingizlar. Интересно, ну, куда это зерно. Come. Не do'stlar kontent laykni bosinglar falqon tv kanaliga obuna bo'linglar aka do'stlar qurt yegan mana shu dardan sevyapti mana qarang qurt